قصة من واقع الحياة قصة من واقع الحياة شبكة الصيد قصة نوال وحسن من نفسك دكتورة أمل العربي وبقلم دكتورة أمل العربي نوال فتاة مهذبة ومتعلمة وتعمل في وظيفة مرموقة وهي تحب شغلها جدا والاهتمام به وفي يوم من الأيام قررت أن تدخل عالم وهو عالم غريب جدا ودنيا جديدة بالنسبة إليه وكانت نوال لا تعرف شيئا وكان الهدف من دخول عالم النسر هي معرفة معلومات خاصة بعملها دون أن تعرف إن أنها ممكن تتفتح أو تنفتح عن عالم آخر عند بلدها. أما حسن فرجل في متوسط العمر ومن إحدى الدول العربية رجل متنافس في الخداع والكذب على البنات واللعب بالمشاعر وفي إحدى الأيام وجدت حسن يطلب منها الصداقة فوافقت عليه دون أن تعرف من هو ومن أي بلد يكون وأخذ ينفخ شباكه حولها بأن يدخل على السائل لكي يكلمها وهي لا تعطي له أي استماع وفي أحد المرات طلب منها أن يتم التعارف بشكل صحيح بينهم بغرض الزواج وكانت هي دون خبرة بعالم يتوسلوا به قال لها كيف ما أفضل قالت الحمد لله سألها هل متزوجة وعندك أولاد قالت لا أنا آنسة وهنا بدأت شائنة الشبكة حول الفلسفة عالما سألها لماذا لم تردي علي قالت إني مشغولة قال هل تعرفين من أي دولة أكون؟ قالت لا قال أنا من دولة عربية حببت أتعرف عليك حتى تكون معرفة خير قالت إن شاء قالت إن شاء الله تركته وأخذت تكتب وتنشر مقالاتها عن دون أن تعطي له أي اهتمام ومرت الأيام والشهور إلى أن جاء العلم وفوجئت أن اختلفت له قد وعليها السفرة قال لها لماذا لم تردني علي عندما أحاول أن أكلمك قالت إني مشغولة ولا أحب الحديث قال لها مرة واحدة أنا أريد الزواج منك أنا رجل ولا أحب اللعب أنا متزوج وزوجتي مريضة وعندي أولاد وأرغب في الزواج من أخرى كيف تترك بلدك وبنات بلدك قال أريد وحدة واحدة من خارج بلدي وصدقت نوال كذبا الخداع وبدأت تتقرب منه وطلب منها أن يكمل أهلها في الموضوع وفعلا تحدث مع أهلها وأقنعهما أنه يريد الزواج من نوال وأنه بعد أربعة شهور سوف يأتي ويتزوج ويأخذها معه لبلده أو يتركها في بلدها ويأتي إليها كل سنة مرة أو كل ستة أشهر فرحب بها الأهل فرحبوا به الأهل وكان لا يتكلم عن نفسه أبدا فلا أحد يعرف كم عمره أو مؤهله أو وظيفته وعند سؤاله لا يتكلم ويتهرب وتمت الموافقة وكان هدف إخوة سني عبر ذلك ومرت أيام وتمت الخطبة في يوم عيد ميلادها واعتقدت نوال ان السعاده بها ولكن مع الاسف كان لعب وخداع وتسليه ومرت أيام وصديقه السعداء أو كما كانت تعتقد تجلس ويلعب ويسهر حتى الصباح معه ولكن كانت هي بالنسبة إليه وحدة مثل غيرها من الذين سبقوها فكان كل مرة يحاول أن سبب أو حجة لتركها بمعنى آخر خلاص ليه وأخذ يبحث عن غيرها ولكن هي ظن منها أنه يحبها ويغير عليها تمسك به وتعود الحياة كل الحب مرة أخرى ومر السنة بحلوها ومرها ولكن المر كان أكثر حيث اكتشفت نواة أنه يحاول أن يبعد عنها ويتركها وهي تسأل عنه وترسل له الرسائل لكي تطمئن عليه وهو لا يهتم بالرد عليها حتى جاء اليوم الأخير وكانت مريضة فإذا ما يتصل بها على التليفون منتصف الليل ويطلب منها أن تفتح النت لكي يراها ويكلمها كلاما مهما جدا طلبت منه الانتظار الصباح حتى تكون في حالة جيدة رفض وصمم على اللقاء وفرحت بحبه لها بحبه لها وزمن منها انه يريد مؤمن على اقامة من اللوم وجرت فتحة وجدته أمامه صعب اللقاء الذي كان هو الوديع وجدته أمامها رجل تغيرت ملامح وجهه تحتنا قسوة والغضب قالت أين كنت؟ قال كنت خارج العاصمة قال لماذا لا تسأل عني أو تركت؟ قال لا جبلت قالت الحمد لله أنك بخير وهو يرد عليها بشفاء قال الليل سوف أنهي كل شيء قالت لماذا؟ قال خلاص لا أريد وقد ذهبت أريد أغير أغير لماذا استمر معك طوال هذه المدة؟ قالت لأنك تحبني قال من قال لك إني أحبك أنت مجرد تسلية ضمن تسلى بها ومعها قالت ليس هذا كلامك قال هذا كلام لنزل الشباك وحول البنات وأنت ليس أول واحدة ولا آخره ثمانية جولات وجولات والسباق مستمر نحن نعيش في غابة كبيرة والشاطر من يستطيع أن يوقع الفريسة في الشبكة ويخوض السباق قالت حرام عليك بنات الناس قال العبيد بنت العبيد هي اللي تصدق الحب عبر الناس كيف أترك بلدي من أجلك أنت وأترك زوجتي وأولادي أقول لك شيئا كنت تحس به دائما أنا زوجتي ليس مريضة بل إنها تعيش في حجرة مجاورة بل أحيانا كانت تجلس بجواري وتسمع كلامي معك وهي تضحك على تلطيفك لكلامي وعلى نزل خيوط الشبكة حولك ولفها على عقاب وهي تعرف اني اتسلى بالبنات واضحك عليهم هذه حالتي منذ عرفت المثل انا سوف اتركك لاذهب لغيرك جديدا قالت اني اكرهك مقدار حبي لك قال ولا كلمة وتركونني أمسك خيوط الشبكة حول صيد جديد فأنا بارئ في نزل خيوط الشبكة ولقد قمت باصطياد كل بنات العالم العربي سوف أبدأ بنزل الخيوط حول بنات العالم الأجنبي لأني أستاذ في تركيب خيوط الشبكة وأنا ليس الوحيد نحن مدرسة وأنا المعلم في هذه المدرسة أعلم الشباب والرجال كيف يمسكون خيوط الشبكة للصيد وسوف نعلن قريبا عن تأسيس منظمة شبكة الشيء الصيد العالمية هذا ولا تزال هذه الشبكة مستمرة في الصيد مع الأسف على النت ودي نصيحة بعدم سماع أي بنت لأي عن النت. دي كانت حكايتي حكاية شبكة الصيد محتوى من النت مع تحياتي دكتورة أمل العربية.